Siempre estás tumbada, siempre estás dormida, siempre estás cansada. Cuando llego a casa, siempre estás tirada, siempre estás jodida, siempre estás matada. siempre estás rendida, siempre estás perdida, hay veces que ni estás. Pero cuando llego a casa y lo que no estás, siento un gran